Este é o desenho mal animado. Episódio de hoje: Rapidinhas do Eremita. João. Meu Deus, tô tendo um contato de terceiro grau. Terceiro grau, coisa nenhuma. Eu ainda tô no ensino fundamental. Rapidinhas do Eremita. Então, classe, o primeiro clone feito pela ciência era uma ovelha e se chamava Dolly. Então quer dizer que a Dolly veio de uma ovelha? Sim, Jimmy, isso mesmo. Hum, que interessante. Rapidinhas do eremita. Toda vez que eu como esses salgadinhos eu fico muito mal. Ai que besteira, come aí. Eu destruirei a todos e dominarei o mundo!